啊！嗯，阿明。 aing meta roti jeung aing hungkul nah meli roti teh make duit aing ledang ngelas nah sia jadi menguasai gitu kan dua anen embung ah aing nu melina aing mah teu nitah maneh ya goblok ah hmm, <laughs> 你咋像精神面似的？别笑！啊对。 哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！ Mwah. kumaha cinta akang kanyain sakit gede tuh imah ngajeng jereng salima lima Kang kumaha akang kanya